হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আপোনালোকৰ হ'ব নিশ্চয় সকলোৱে ভাল চাগে আৰু মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই কথা পাতিম এটা বেলেগ এটা টপিকৰ ওপৰত আৰু <clears throat> যোৱা কেইদিনমান কেইদিনমান ধৰি চাৰি পাঁচদিনমান হ'ল মোৰ লগত মানে এজন ল'ৰাই মোৰ লগত এজন ল'ৰাই মানে ফেচবুকত ফেচবুক পেজটোত মোৰ লগত মানে কিবাকিবি উল্টা পুল্টা কৈ আছে যে তুমি ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাব নালাগে ভিডিঅ' বন্ধ কৰা ইউটিউবত কাম নাই ইউটিউব চলাব নোৱাৰা এনেকুৱা এনেকৈ কিবি কৈ আছে মোক তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ যে আৰে মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ কিবা কৰি আছোঁ সেইটো মোৰ কথা ন আৰু সকলো মানুহে নিজে নিজে কিবা এটা নহয় কিবা এটা কৰিব ভাল পায় আৰু মই ভিডিঅ' বনাই ভাল পাওঁ তাকে নহয়তো মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ তাৰপিছত যিয়ে নহওক সেইবিলাক বাদ দিয়ক আৰু সেইবিলাক মানে কথা কোৱা আছে যে ভিডিঅ' নবনাবি ভিডিঅ' বনালে তোৰ চেনেলটো উৰাই দিম কপিৰাইট ষ্টেক লগাই দিম আৰে মইতো আনৰ ওপৰত ভিডিঅ' লগাব যোৱা নাই ন আনৰ ভিডিঅ' আনি কেনে মোৰ চেনেলত লগোৱা নাই যে সি মোৰ চেনেলত কপিৰাইট ষ্টেক লগাব নাই বা মই তাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' বনোৱা নাই তাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ একশ্যন তাৰ ওপৰত মই কোনো ধৰণৰ একশ্যন লৈ ভিডিঅ' বনা নাই বা তাৰ ওপৰত মই কোনো এটা টপিক লৈ ভিডিঅ' বনা নাই তেনেস্থলত সি মোক ভিডিঅ'বিলাক বন্ধ কৰিব দি থকা মানে সি হেৰিটো ক'ত পালে মানে সি আৰু এটা কথা যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে সেইসকলকো মই এটা কথা কওঁ কোনোবাই যদি ইউটিউবত ইউটিউবতে হওক য'তে নহওক ভিডিঅ' বনাইছে বা কিবা এটা কাম কৰিছে আৰু সেই কামটো ঠিক কৰিব পাৰিবনে নাই সিহে জানিব হয়নে তাৰপিছত মই সেইটোৱে ক'ম যে আৰু মই ইউটিউবটো চলাব পাৰিছোঁ নোৱাৰিছোঁ সেইটো মই জানিম আৰু তেওঁ মোক এনেকুৱাকৈ ভাবুকি দিব নালাগে ফেচবুক পেজটোতে হওক বা অন্য কিবাতে হওক আৰু তেওঁ মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰো বিচাৰি আছিলে কিন্তু মই নম্বৰটো দিয়া নাই প্ৰথমতে তেওঁ যিদিনাখন যিদিনাখন প্ৰথম মেছেজ কৰিছে সেইদিনাখনে কৈছে যে এইটো টপিকটো ভাল হোৱা নাই এইটো টপিকত ভিডিঅ' নবনাবি আৰু আৰু মই কওঁ যে যিবিলাক মোৰ ভিউৱাৰ্ছ হিচাপে মোৰ কিবা এটা ভুল হ'লে সেইটো আঙুলি দেখাই দিয়াটো সেইটো সেইটো ভুলটো মই মানি ল'ম যে এইটো টপিক হয় মই এইটো ভিডিঅ' বনাব নালাগিছিল কিন্তু এনেদৰে যে মানসিকভাৱে মানসিকভাৱে যে এনেকুৱাকৈ মানে ফেচবুক পেজটোত যেতিয়াই মই ফেচবুক পেজটো অ'পেন কৰোঁ তেতিয়া মানে তেওঁৰ মেছেজ আহিব কিবা কৰিব সেইটো এটা ভুল ভুল বুলি ভাবোঁ আচলতে মই আৰু মানুহ এজনে লাইফত যিয়ে নকৰক কিয় কামৰ সৰু ডাঙৰ বুলি একো ক'বলৈ নাই যিটো মই এতিয়া ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ কিন্তু মই ইউটিউবত যে মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ ইউটিউবৰ পৰা মই দুই এক পইচা উপাৰ্জন কৰিম কিন্তু তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনোৱা নাই মই ইউটিউবত এইটো কাৰণে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ যে মই মই কিবা এটা ভাল পাইছোঁ ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই কেনে তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাই গৈ আছোঁ আৰু মোক যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো হয়তো মোক কিবা এটা ভাল পাইছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আৰু সেইটোৱে আৰু আৰু আৰুনো কি ক'ম সেই ল'ৰাজনৰ ওপৰত বেলেগকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম বাৰু বেলেগকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম তাৰপিছত আজি চাওঁ আজি কেইদিনমান ধৰি যিহেতু বহুত আমনি কৰি আছে আৰু কি ক'ম আৰু আৰু যিসকলে চেনেলটো অলৰেডি মোক ইমান কম দিনৰ ভিতৰত ইমানখিনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু তেতিয়ালৈকে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায় অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে Bye bye.